وتعقب هؤلاء المجرمون الشعب التونسي يريد تطهير البلاد الشعب اليوم يريد تطهير البلاد الشعب يريد تطهير البلاد في كل المؤسسات thank you